La productora se llama Caja con Cosas Dentro es porque de alguna forma lo relaciono con mi manera de trabajar, que es mezclar y meter en un espacio que puede ser una peli, puede ser una caja como esta, o puede ser la maleta esa, o, lo que sea. Eh, meto ahí muchas cosas y voy haciendo relaciones. visible, eh, tú planteas una estructura muy, muy cerrada. ¿no? Voy a contar con estos elementos. Maite, en esta situación, eh, la voy a filmar siempre. O sea, es como una, una manera casi, un planteamiento, eh, salvando las distancias, pero un poco estructuralista. Eh, últimamente mi trabajo está relacionado con el no cine, casi todo, ¿no? O sea, con acciones directas en el mundo de la performance o o pillar un micro y hacer una serie de cosas en un directo. Eh, ahí aprendo una serie de cosas que, en el audiovisual, por la manera en que yo me había educado, estaba como mucho más estructurado, eh, pero que cuando llega este, esta línea del directo y de la acción desaparece.